yeah. el Squad, turn that Lucas. 7 1 7 euros, Yeah, yeah, yeah, yeah. Te por mí. Ya no pienso nada, solo quiero ser feliz. Viviendo la vida, sabiendo que voy a morir. No veo cosas malas si se trata de ti quiero secuestrado por mí Ya no pienso en nada, solo quiero ser feliz Viviendo la vida sabiendo que voy a morir No hay cosas malas y se trata de ti Estoy secuestrado por mí, por mi pensamiento, por mi sentimiento Porque sentí miedo y es que lo siento No busco el momento y paso lo que siento Y ganas de sentirme bien, juro que no miento Ahora quieren estar en mi vida porque no le di partida y solo salí a ganar porque solo me hacían mal Fueron cosas malas de pendejo que aprendí solo de contento puedo decir no lo veo más Pero cuando no tenía salida, todo eso malos días yo por acá no veía nada Entonces no lo quiero nada, quieren mi energía y mi aire Solo me puede superar, estoy secuestrado por mí Ya no pienso nada, cosas malas si se trata de ti Estoy secuestrado por mí Ya no pienso en nada, solo quiero ser feliz Viviendo la vida sabiendo que voy a morir No veo cosas malas si se trata de ti Yo reparto lo vos sabes quién soy Saben que no miento, contento por el world, Y si quedan dudas, ahí tengo mi fama Para la gente que amo y quiero, nero lo mejor Secuestrado por mí, Yeah. Mm, yeah.